Está llegando el tercer año el cual jugamos a The Division. El juego ha tenido tantos golpes y tantas cosas rotas que ya perdimos la cuenta. Ni el desbalance más desbalanceado de los balances está más desbalanceado que este juego. Pero creo que a lo largo de este tiempo ya hemos hablado lo suficiente de lo malo, de las cosas que no están tan bien como las conexiones a servidores, jugabilidad y demás. Este año lo arrancamos con una cuenta regresiva. Todos los que seguimos pisando el suelo nevado de Nueva York y muchos de los que ya no están, estamos contando los días para partir hacia Washington. Va a ser un gran cambio y tengo fe que va a ser para mejor. Todos hemos aprendido de los errores. Y bueno, vamos a tratar de no hacer lo mismo que hicimos en Manhattan. Comienza una nueva temporada, comienza los tiempos de cambio y bueno, comenzará The Division 2. Pero hablando de donde estamos actualmente, en The Division 1, si nos fijamos a lo largo de los meses hemos cambiado nuestra manera de movernos, de jugar, de disparar, de equiparnos y nos han dado diferentes tipos de armas para empuñar, las dominamos y hacemos desastres actualmente con ellas. Nos hemos tenido que acostumbrar a tantos cambios a lo largo de este tiempo, pero lo sobrevivimos y bueno, aquí estamos. Seguimos en pie. Hasta nos han dado una manera diferente de ver la zona oscura. Desde ahora los héroes son los que tienen la calavera roja encima. Quienes mueven la actividad en la zona en cuarentena son los deshonestos. Los agentes buenos son abundantes. Pero ahora que mencionamos eso, ¿será positivo? Que hayan más agentes buenos que malos, y déjame serte sincero, la verdad es que no. Los deshonestos como nosotros necesitamos más gente de nuestro lado para descontrolar todo y movilizar a los fieles agentes. En casi tres años estando dentro del juego hemos conocido a muchos tipos de personas, agentes muy tóxicos a quienes hemos dado lecciones y hemos dado palizas creíbles, jugadores desconocidos que se volvieron nuestros compañeros de incursiones, gente que son conocida por plataformas de video que nos muestran a todos lo que sucede en sus pantallas, los momentos de PvP, los momentos de PvE y también nos pasan información de cómo ir progresando en el juego y cómo equiparnos. Independientemente de todo eso, y los pocos que somos jugando The Division, somos una gran comunidad. No por el tamaño, no por la cantidad de jugadores que somos, sino por la calidad de muchísimos jugadores. Los que rinden muy bien jugando, los que juegan bien, los que están aprendiendo y aquellas joyas que contagian de buenas vibras y sofocan a los tóxicos. Que no solamente se aplica a The Division, pero ya que estamos hablando de Division hay que mencionarlo. Yo tuve muchos momentos al igual que ustedes donde ya no podíamos seguir jugándolo, ya sea por aburrimiento, por descontento, su frustración pero nunca le sacamos el ojo de encima del juego. Estábamos pendientes de lo que pasaba, que traían de nuevo las nuevas actualizaciones y si algo mejoraba. Esa conexión con el juego llegó a ser muy débil, pero nunca, nunca se terminó. Hoy en día mucha gente llega a mis videos diciendo, wow, hace meses que no juego, me gustaría volver. Y de esos jugadores son los que estoy hablando, de los que se ausentan pero no abandonan el juego totalmente. Y bueno, después tenemos a esos que dicen, ah, pero si siguen jugando a esto, pero no ven que ya está muerto. Y bueno, sí, tienen razón, porque somos pocos los que mantenemos la poca vida que le queda de Division, pero lo mantenemos y sigue acá gracias a nosotros. Todos sabemos que este juego nunca logró ser para lo que fue hecho, pero modificándolo de aquí, modificándolo de allá, rompiendo esto, arreglando aquello, se rompen tres cosas, arreglamos una, se rompen diez, arreglamos dos, pero hoy en día aparte de todo eso, el juego está bastante bien en mi pensar. Hay cosas que están un poco más fuertes, pero hay un cierto nivel de balance donde varios sets son buenos, el atacante es muy bueno. El último recurso, por ejemplo, para andar en grupo es muy bueno. Con un buen reclaimer, tu equipo, tanto en PvP como en PvE, tiene un buen sustento. El estrella solitaria explota a la gente cuando se le activa la bonificación. El nómada, que es uno de los grandes problemas actualmente, pero es un set al que se lo puede manejar luchando contra él. Después tenemos el depredador, que también es algo que está bastante bien, estuvo peor, pero actualmente se le puede hacer counter, se puede matar con él, se lo pueden matar. Entonces es como que hoy está bastante balanceado a pesar de todos los altibajos que tuvo el The Division. Esto más bien es un agradecimiento a todos los agentes que permanecemos hoy en Nueva York, a todos los que se fueron pero a la vez nos están acompañando a través de videos o a través de comentarios o lo que sea. Por raro que parezca un agradecimiento a los desarrolladores, sé que nunca van a mirar este video, pero, pero hasta lo último, hasta lo último han tratado de balancear el juego, han sacado actualizaciones, nos dieron contenido gratis. A pesar de todo lo malo, siempre hay que verle lo positivo, porque es lo único que nos va a ir llevando adelante. Lo malo trae sus cosas positivas, trae experiencia. Como dice el dicho, como dicen siempre, no hay mal que por bien no venga y lo que se nos está viniendo es de Division 2. Vamos a arriesgarnos a tener esperanza y a confiar de que los desarrolladores van a hacer un buen trabajo luego de The Division 1. Así que, uff, vamos a confiar. Sé que es un video un poco cursi, quizás sea demasiado, quizás mucha gente diga Nubis, no te estás yendo por las ramas, esto y aquello, pero me gusta hacer este tipo de contenido también. Si pueden, compártanlo con toda la gente que ha jugado The Division. Si tenés conocidos, compartilo. Si te gustó el video, obviamente, eh, compartilo con tus amigos, compartilo con gente que jugó The Division, compartilo en grupos. Quizás por ahí reunimos a muchísima gente en este video, nos comentamos, y nos ayudamos, nos saludamos, lo que sea, pero Estaría bueno que este video sea un punto de reunión. Y también le voy a poner subtítulos en inglés por si se va por ahí el video y quizás se comparte en otros lados también. Así que me voy a tomar ese trabajito de traducirlo. Vamos a esperar ansiosos ese de Division 2 y nos vamos a encontrar, seguramente nos vamos a encontrar ahí también. Así que un abrazo gigante a todos y nos estamos viendo en el próximo video. Adiós.